una de les idees que dona força al nostre projecte és el del valor de la comunitat. Una comunitat que volem que sustenti sobre els pilars de la solidaritat, la confiança, l'empatia, el diàleg. Som conscients que aquí tots venim a desenvolupar-nos personalment, però volem donar especial eh, importància a la dimensió social. Eh, nosaltres el que fem és creem una sèrie d'espais mm, on treballem tota aquesta dimensió social. Parlem especialment de l'acollida que fem eh, durant molt temps, eh, especialment a primer d'ESO, també a l'espai de trobada, on treballem cada matí i on ens dediquem a escoltar-nos i a compartir les nostres idees i les nostres emocions i tots els treballs que, que fem en grup, tot això ho fem des de la vessant amb els objectius de reforçar tots els vincles entre nosaltres i crear la cohesió de la nostra comunitat i um, posant atenció sobretot a que hi hagi la integració de tots els membres de la seva comunitat. No sé si coneixeu la dita africana que diu si vols anar de pressa, camina sol, però si vols anar lluny, vés acompanyat.